guys, welcome on Ghamasan.com और चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में जहां एक और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में एक्ट्रेस एक्टिंग करती है वहीं दूसरी ओर अपने हॉट बिकनी पोस्ट से लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है कैटरीना कैफ की अगर हम बात करें तो जब से बॉलीवुड में कैटरीना कैफ आई है तभी से अपने हॉट अंदाज को लेकर लोगों को खुश कर रही है आप देख सकते हैं कैटरीना कैफ की कुछ साझा तस्वीरें